Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air. Je, crois. Je, crois. Hein, Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, de nouvelles ficelles pour voyager gratuitement. Vous le savez, on n'a rien sans rien. Et parfois, il faut un peu mouiller le maillot pour obtenir ce que l'on souhaite. Si vous travaillez dans une compagnie aérienne, les avantages sont nombreux. Billets gratuits, miles, réduction pour vous et vos proches, avantages dans certains hôtels partenaires, etc. Hmm, encore faut-il être embauché. Et vu la conjoncture, c'est compliqué. Euh, bon, pas de panique, j'ai une autre solution. Soyez amis, voire plus si affinité avec quelqu'un qui travaille dans le milieu aérien. Pilote, steward ou même hôtesse. Grâce à eux, vous aurez des réductions faudra par contre voyager avec eux. Ah bah oui, mais il faut parfois donner de sa personne pour arriver à ses fins. Pour ceux qui aiment l'aventure, fréquenter des pilotes de fret, chaque pilote a la possibilité d'emmener jusqu'à 3 personnes pour environ 35 euros par personne. Les vols s'effectuent la plupart du temps la nuit. C'est une autre façon de voyager quand on est nécessiteux. Eh bien, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Au fait, petite précision, je ne suis pas vraiment hôtesse de l'air. Hein. Donc, euh, pas la peine de m'écrire pour obtenir des réductions, euh, des billets, des miles, des sandwichs. Même si mes sandwichs, quand je les fais, sont excellents. C'est pas la peine. Ok À bientôt